yani mkae kwa kutulia na mkimbie kama mlikuwa mnakimbilia marathon. Jipange, jipange. Moja, msisogee, ah, ah, usikae mbele ya mwenzako. Mheshimiwa diwani, rudi nyuma kidogo. Moja, mbili

tunaenda angalieni, msivunjike mkakosa kula Christmas furaha. Kazi inaendelea, kazi ya bingwa ameshapatikana wa kuku hapo. Sasa kama mmeshika wawili, tunamweka tena chini, apatikane mmoja. Mweke chini nyewe wawili, wengine wote tuondoke, waondoke waishie. Usimbizie kuku, usimguse, akimbie, mguse akimbie, umemvunja mguu maskini. nitamuua. Aliyekuwa amemshika kuku tunamwomba sasa aje uwanjani. Aliyemshika kuku tunamwomba aje uwanjani, japokuwa mmemvunja mguu. Mpigieni makofi, tayari ameshinda, ndo zawadi yake. Basi Krismasi njema. Tunamwomba sasa tuletee jogoo kwa upande wa kaka mbio hizi, vijana ingieni kuna kundi A na kundi B. alizingatia kwamba kuna rika mbalimbali, kundi A ona kwamba pia aweke watu ambao wana umri wa miaka zaidi ya 60. Tena tunaanza kuhesabu, tuangalie idadi, lakini kuna wengine wameshiba, tuangalie idadi. Abraham Mkumi upande B mkono Abraham Shirima, eh, mkono wangu wa kushoto upande B, upande A, upande A kwa ngapi? Haya, wako kumi na moja moja, ole wako doze ungeangushe. Pepuka nailoni. Wakundi A pepuka nailoni. Wakundi A pepuka nailoni. Zoezi ni kama limeisha. Zoezi hilo limeisha. Zoezi limeisha. Mmeburuzwa, mnataka kuuawa hapo. Tunaomba mvute kwa mtajiona eh. Sasa mtaangalia na wenzenu. Waongezeke huku juu sasa. huyu. Kundi A wameshinda, kundi la wanawake. Tunaomba kanta nne mara moja mezani. Kanta nne tunaziomba hapo, zije kanta nne. Wamdada msogee sasa, tuwacheni wakaka, alafu koka zenu zinakuja. Amesema nyie mnataka Coca Cola. Kaeni hapo mkono wa kulia muangalie wenzenu. Tunaenda sekunde ngapi marefa? Tuwape sekunde ngapi? Simame kidogo. Tunawapa sekunde 30. Refa. Sekunde 30 mtabonyeza uchi zenu. Moja, mbili, tatu. Sekunde 30. Endeleeni kuangalia. Tunaomba mtu wa huduma ya kwanza tunamwomba Hongera sana. Kamaliza kabla, kamaliza. Lete jina lako mizani. Ni mmoja. Ni yupi? Sekunde nane white. Huyu hapa hivi. Huyu mwenye nyeupe ndo kashinda. Mwenye nyeupe aje mezani. Yupi ameshinda? Huyu mwenye nyeusi. Meza kubwa ngapi? Ni yupi kashinda? Huyu mwenye nyeupe. Mlete koka. Fanya warm up, fanya warm up. Dakika moja hizo koka zije. Kaunta ametukatalia. Tunaomba koka. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndio anaingia sasa hivi kilomita ishirini na moja. Tumshangilieni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, ndio anaingia kumaliza kilomita zake ishirini na moja na tunaomba kamera na TV ziendelee pale la mwenyekiti. Asante mwenyekiti wa wilaya ndo kamaliza kwa ajili ya kuvita medali yake, na pia tunamwomba meza kuu tunamwomba meza kuu Você é com bebê na aina ya Zuchu kutoka Dodoma. Zuchi, Zuchi, waini aina ya Zuchi kutoka Dodoma e, inatengenezwa kwa zabibu maridadi e, kwenye uwanja hapo nyuma, bandarao liko hapo, unajipatia waini. Mshindi wa kilomita 21 akae mkono wa kulia, mshindi wa kilomita kumi wakae mkono wa kulia kama walivyotajwa. Fabiano Nelson 21 kutoka Tanzania, Mathayo Sombi kutoka Tanzania, mshindi wa pili. Namba tatu Johni Mwagangi kutoka Kenya, Timoteo kutoka Kenya, Meriselina Isa kutoka Tanzania, Christina nando kutoka Kenya. Na tunataka tupate burudani kidogo, ndipo wale watu wetu ambao ni mshindi wa kilomita 21, kilomita 10 wakae sehemu zao na kilomita tano wakati Mandonga anaingia stejini. Tunamwomba Mandonga aingie sasa kwenye stage. Eh, Mandonga mtukazi, Mandonga mtukazi. Popote ulipo. Na kwa pili unapomalizia kuvuta kamba. Subiri kidogo kwanza atakapomaliza kuvuta kamba. Okay. Watoto mmalizie sasa mchezo wenu. Kundi A na kundi B. Kundi A na kundi B. Eh, msisahau kupiga msisahau kupiga kinywaji cha Zuchi Zuchi kundi B eh, nyuma ya na kwenye kampuni ya Zuchi na wenyewe wametupa